نازل لك نازل لك حبيبي نازل لك والله نازل لك شايف والله نازل لك بالله جاي جاي جاي يا خرا يا جزائري اثنى خرا